n'aprens el, el que és pròpiament la biografia del bisbe, bé, jo com a figura evidentment l'havia conegut i per mi era un, un referent del, de l'Església catalana, però clar, hi ha molts detalls, hi ha molta part de la infància, dels anys del seminari, fins i tot algunes batalletes que s'expliquen aquí en el, en el llibre que evidentment no coneixia i que per tant m'ha interessat molt, ja no només com a editora, sinó a nivell personal. un llibre molt interessant d'una figura amb una, amb una estimació per part de molta gent important també i per tant que realment era un tema que era curiós que no s'hagués tractat fins ara i per tant ens, ens plantegem doncs, això l'interès i l'impacte que pot tenir un llibre així per, en el moment en què vivim. Per una banda, l'exhaustivitat i la minuciositat a l'hora de preparar l'índex i tal com està treballat. Per una altra banda, diria la coherència i l'exhaustivitat a l'hora de, de, realment de totes les entrevistes que han fet, de tots els testimonis que han anat a buscar, vull dir que realment és, és una obra molt feta amb molt de detall i amb molta, amb molta seriositat i per l'altra banda diria que com a interès pròpiament, que és realment un llibre que interessa a molta gent, no només gent d'església, sinó gent de país, eh, era una figura que tocava diverses, diversos mons o diverses, diversos àmbits. la veritat és que molt fàcil i molt agradable, és a dir, ells sí que van arribar amb l'original acabat, un text molt sòlid i molt ben treballat, amb la qual cosa hi ha hagut relativament poc que estira i arronsa. Va ser un acte en què clarament es va demostrar l'estimació que el poble de Catalunya té per una figura com la de Joan Carrera, no només com a bisbe, sinó que molta gent encara li deia el, el mossèn Joan, que era el, diguem, el seu nom de, de quan era mm, això, capellà de parròquia, que era també quan va fer molta feina. Gràcies. Sí, sí.